between between میان در بین ما بین between I will come between five and six. I will come between five and six. I will come یعنی من خواهم آمد. ساختار آینده ساده است. یعنی بعد از will فعل به شکل اصلی. I will come من خواهم آمد. between بین 5 5 and 6 6 between 5 and 6 یعنی بین 5 و 6 به جای 5 and 6 میتونید هر عددی رو قرار بدید طبیعتاً I will come between 5 and 6 من بین ساعت 5 و 6 خواهم آمد I will come between 5 and 6 I'll come between 5 and 6 Eating between meals is a bad habit. Eating between meals is a bad habit. Eating یعنی خوردن حالت ing فعل eat حالت اسمی داره یعنی خوردن between بین meals meals جمع meal وعده غذایی meals یعنی وعده های غذایی is است a یک bad بعد که یعنی بعد habit habit یعنی عادت bad habit یعنی عادت بد a bad habit یعنی یک عادت بد eating between meals خوردن بین وعده های غذایی is a bad habit یک عادت بد است eating between meals is a bad habit خوردن در بین وعده های غذایی عادت بدی است eating between meals is a bad habit Eating between meals is a bad habit.